Кира Анатольевна Шамаханская – крупнейшая фигура в нашем деле. Доктор наук, маг первой величины. Вот к ней ходить не надо. Неизвестно, чем это может кончиться.